首先，在周一的部分，我们会逢到的是四元四将。那么一般呢，在当天呢是很适宜可以帮自己补大运或是补财库的。同时要提醒，针对属马的朋友，在当天容易受到咸池星宿的一个影响之下，比较容易呢会跟异性呢产生呢比较负面的互动。所以呢，在言语跟这个行动行为方面呢，要格外的再多注意一点。在当天呢。 也很适宜呢，我们可以透过大扫除的方式来整理我们的工作环境、居家环境，包含了如果你想要透过理发、修发，那个理我们的这个鬓角呢，来就是达到开运的效果，都是可以的。同样呢，也很建议呢，大家可以在这一天呢，把自己的这个指甲呢做一个修剪哦，来达到除秽的效果。 再来就是针对周二这一天，我们会迎接的是大退日。那顾名思义呢，逢到这个星数呢主导这一天的时候呢，大部分的仪式呢都尽量少取，尤其是针对开光跟入宅呢是一个大忌啊，它会对我们的运势呢会有很大的一个影响，而且对整体家运呢会是扣分的。所以切记，如果你近期有要这个搬迁啊，那切记要避开周二这一天哦。 而在周三这一天，我们会迎接的是适合荧幕前男性朋友们的麒麟日，所以如果你有想要，就是不管要去做这个拜拜啊、祈福啊，都很适宜，可以在当天去做进行哦。而在周四这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子。 而当天同时也逢到了月见土府，因此吉喜是尽量是少取的。那包括我们如果想要还愿的话，也会建议呢要另外择日再做。不过在这一天呢，在道教方面呢是适合呢可以照令牌、照雷尺的。呃，而这个呢，也就是我们在道教科仪中呢所使用的法器之一哦。所以呢，在这一天呢，它还是有它特定的一个用途之在，只是不是受一般民众之用。 而在周五这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，吉时落到的是午时，所以在这个中午的时段休息的时候呢，午休建议呢，我们可以运用，这是上午十一点到下午一点的这个时候呢，到户外尽量呢晒个太阳，运用呢这个呼吸大法，朝着太阳的方向，啊，只要在空旷的地方，然后我们可以做深呼吸，吐气，好。 五分钟呢，来达到呢这样的一个初会效果。不过还是要切记哦，要符合防疫的规范哦。而在当天呢，也很适合可以做省婚、复婚、课安床、开市、出行、嫁娶。有需要的朋友们可以参考一下。在周六这一天，我们会迎接的是百事顺遂的日子，所以在这一天呢，也是很适合我们可以开市，还有呢。 如果有要嫁娶的朋友，也是很适合在这一天迎娶哦。那包含了有要起灶跟安葬，也是很适宜的。唯独呢，要注意的呢，就是针对属鸡的朋友，你们在当天呢会受到白虎星宿的影响，以及属猪的朋友会逢到天狗星宿的影响。我们在出门的时候要格外的注意交通安全，还有在当天是不宜做入宅的。 在这一天呢，同时呢，也是属于新年的开始，所以呢，也会希望在这边先预祝大家在二零二二年呢，万事吉祥，身心健康。再来就是周日这一天，在周日这一天，我们迎接的是天罡日。 所以在这一天呢，会建议大家尽量是食方便数，要避免吃这个牛肉跟相关的加工食品哦，来避免我们的运势呢会逢低。而在这一天，同时呢也会迎接雾探病的日子，所以有相关需求的朋友们，尽量都另外择他日再去会是比较理想的。以上呢是当中的这个重要的日课吉凶以及注意事项。 再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属老虎的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，这三个生肖的朋友呢，在经过了这一整年的洗礼之后呢，其实你们呢会。 相对的，变得更加的清楚，你要的是什么？对于眼前的事情啊，判断呢也会更加的务实，因此它也会增加了你在对应很多事情呢，会更加的有这个效率哦，也更加的活络。你的眼光呢会变得更加的敏锐，啊，甚至呢你的意志也会变得更加的坚决。不管这是用在感情方面，或是用在工作方面，都是相当好的一个开始。 背负了这样的责任感跟使命感，好好的把握当周的好运，来迎接一个新的一年喽。再来，让我们来看一下呢，其他生肖的朋友呢，在当周呢又有什么需要留意的地方？首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是属于水到渠成的一周，而这也意味的是呢，老师会建议呢，我们可以在这个礼拜先把我们的脚步给放慢了。 暂时的忍耐，还有观望一下，主要是呢，我要以维持现状呢为主要的一个策略。为什么呢？因为凡事呢，有的都是要在天时地利人和的时候再去布局，才会是比较理想的。眼前呢，只要你能够耐心的去等候，自然就会有贵人呢出现呢，来助你一臂之力。好，届时呢，不管是运势、事业还是感情，一切都会步上轨道哦。 所以呢，属老鼠的朋友，在这个礼拜的初期呢，先不要太过的急，后面呢会后市看好的。下一个生肖呢，在讲之前呢，要提醒属老鼠的朋友，在当周呢要留意的天数是周日。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜逢到的是事事蓬勃的一周。 而这也意味的是，在这个礼拜，我们的工作能力是相当的出色的，而且你的能力还可以得到了长官领导的一个认可，甚至有一部分的人可能还会有机会呢受到他人的一个提拔，所以你还会蛮沾沾自喜的。哦。不过呢，担任的这些职务呢，可能目前来看都会是以副手，并不能够当一一枝独秀，或者是能够主导。 所以，如果你想要呢，再往这样的一个方向去上去卡位的话，请务必记得自己在新的一年要帮自己多安排一些进修相关的课程，来专注好在你的专业上面。那么隔年呢的下半年，你就很有机会呢，可以让自己呢掌握到这样的一个位置喽。当周属牛的朋友呢，要留的天数呢是周二。 下一个生肖呢是属老虎的朋友，属老虎的朋友在本周呢是属于面临选择的一周，而这就跟一个像新欢旧爱的模式一般哦，嗯，总是会给我们带来不一样的感受。主要是要看你想要呢继续待在你的舒适圈，或者是你想要面临这个挑战。虽然你会觉得总会好像有一点奶油，或者是说觉得有一点。 情绪上呢难以割舍，但是呢一切都取决于呢你对未来的展望的态度是如何的，你又是渴望什么样的生活，所以呢接下来呢你的选择呢请务必呢要 follow your heart，好好的思考你到底想要的是什么，这样子就不会错喽。针对属老虎的朋友在当周要留意的天数是周五，下一个生肖是针对属兔子的朋友。 属兔子的朋友，在这个礼拜是属于努力奋进的一周，而这个呢，也代表是在最近这一段期间呢，你们实在是太过辛苦喽，所以接下来呢，要继续呢，从你的身上呢榨出更多的精力，也是相对的比较困难的，因此老师会建议呢。 属属兔子的朋友呢，尽量呢再撑一下下，因为呢收获离你们不远了。所以呢，在这个礼拜呢，我们只要再努力一点点，就可以收工了，好吗？那么属兔子的朋友在当周要留意的天数，有一天是周一。切记呢，在这个礼拜呢，不要再多接更多的活了，因为你要先把眼前的事情先办好、消化完毕哦。 下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于不要拒绝的一周，而这也会代表的是呢，你要适当的去施以援手，不要去拒绝别人哦，能帮就帮，因为呢，在很多的状况下，别人也许办不到，但是你未必是不能的。 啊，如果呢，你不想要去接受这样的一个挑战，那你又怎么可能会有回报呢？所以在这个礼拜，请不要拒绝，也不要去计较哦。在这个礼拜是发挥你大爱的时候了，而且也有可能收刮好的人际关系跟人脉。当周属龙的朋友要留意的天数有两天，除了周二之外，还有周日。 下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友在这个礼拜是属于需要当机立断的一周，而这也代表的是呢，在这个礼拜会建议呢，如果你拖的得过且过的这样的态度，那你未来的运势呢就会产生截然不同的状况哦，而且会有相对程度的一些影响，所以会建议呢，在这个礼拜不管你在看待任何的。 关系或者是案子啊，或者是处事的态度，都一定要够果决啊！眼前的问题也一定要尽快的排解掉，不要把它带到隔年哦。那么，针对属蛇的朋友，在当要留的天数有两天，除了周三之外，还有周六。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜呢，是逢到。 可以等到回报的一周，而这也意味的是说呢，我们前阵子的精力呢，实在是消耗的相当的大了。而在这个礼拜，可以很理想的状态下得到你的 pay back，所以要先专注的就是如何犒赏自己一下，让自己的身心灵呢都可以得到救赎，能够好好休息充电再出发哦。 也希望呢，属马的朋友能够在新的一年呢，好好的去回顾呢，你亏欠了哪些人，又需要怎么样去弥补对方。那么这个礼拜，我们属马的朋友要留的天数有一天是周四哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友在这个礼拜是属于短晷期间。 那么转轨期间呢，也代表的是在这个礼拜呢，你比较容易会进入想东想西的一个模式，而且你会想说，我要不要换一个状况，或者是换一个对象，甚至换一个工作。因此呢，老师会建议我们属羊的朋友，请务必呢要先想清楚。那么呢，在给自己这个过年的时候呢，有一个新的目标，而在崭新的一年呢，能够有一个新的方向。 啊，不管你想要让自己更加的精进，或者是转换，对你来讲都不见得会是坏处，只要是你下了决心就可以哦。当周属羊的朋友要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周六。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在这个礼拜是逢到难以启齿的一周，而这也代表是很多状况会让你不知道呢。 到底是要不要开口去说明哦？那你想要去试探的说出来呢，也未必会呃不好哦。所以呢，在这个礼拜呢，虽然你会觉得很难去把心里的一些话，或是心中真正的想法给表达出来，也请要学会如何去解释、拒绝、争取啊，或者是讲开，因为对你来讲，这都是属于一门新的课程。 在这个礼拜呢，属猴子的朋友有两天要留意的天数是周一以及周六。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于多点干涉的状况。如果你想在当中呢要有好一点的成绩，那请你一定要拿出你的看家本领哦，尤其是针对外勤或是业务的朋友，或是你本身就有在带团队的朋友，你可能就要帮忙你的。 下手了，因为呢，多一点的鸡婆多管一些事情，总可以在你的鞭策之下，让事情更圆满、更有效率的完成，而且收获好的成果哦。所以呢，就请属鸡的朋友在当周多代劳一点喽。在当周要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在这个礼拜是属于潇潇洒洒的一周。 如果你想要实现某一种的突破，就你要先想清楚、想明白呢。万事都必须要先付出，才有可能有回报。所以呢，你要学会的就是要敞开你的心胸哦，大大方方的去跟别人去交流。因为呢，鱼会帮水，水也会帮鱼，不是吗？相互相成的一个状况呢，也会让你的好处少不了。 所以呢，记得在这个礼拜，请记得要启动互助互惠的模式哦。在当周并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜呢是属于心灰意冷的一个状况，因为你在这个礼拜很可能呢从公卿变成了士卒哦，而且你也会觉得别人都不给予你正面的一个肯定哦，老是呢有更多的冷嘲跟这个热讽。 所以在心灵上呢，你会觉得比较容易消极负面。虽然感觉上是一个属于吃力不讨好的一周，但是老师希望你们可以先事先的给自己打一剂安抚剂，先调试好心情，那么在这个礼拜就不会那么的难过了。主要要留意的天数有三天，是当周的周三、周四以及周五哦。 接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利主又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是针对属马的朋友，第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上，在这个礼拜呢，会建议你们多沟通，而且有多一点的互动呢，就比较容易会延伸出多一些的甜蜜。而在这个礼拜。 你可以透过表现自己不一样的一面，或者是对方所没看过的一面，比如说很三八的一面，很俏皮的一面，或者是说很正经八百一面都可以，只要是对方所不了解的那一面，没有看过的那一面，都可以让对方呢再次的引起兴趣哦。再来，在当中呢，我们的开运的这个植物呢是马利金，开运的矿石是蓝铜矿，还有开运设施半透明的。 白中带点蓝色，以上提供给这三个生肖的朋友们参考。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网以及表格跟老师预约咨询。我是金玲老师，感谢大家今年的支持与爱护，我们来年再见喽。 拜拜。